Tahap 2. Penyadaran postur tubuh satu arah dari atas ke bawah dan titik sentuhnya. Ketika duduk, sadari postur tubuh duduk. Catat duduk. Sadari titik sentuh pantat kanan. Catat titik pantat kanan. Sadari titik sentuh pantat kiri. Catat titik pantat kiri. Ketika berdiri, Sadari postur tubuh berdiri. Catat berdiri. Sadari kedua titik rahang bawah. Catat rahang bawah kanan, rahang bawah kiri. Sadari kedua titik pantat. Catat titik pantat kanan, titik pantat kiri. Sadari kedua titik tengah telapak kaki. Catat telapak kaki kanan, telapak kaki kiri.